じゃあ次のに進みますねでこれで何今日開発対象にするか決まりましたあ決まって決って決ってでやり方なんで開発参加するやり方なんですけれどもまず動かします動かすんですよでこの時はえっ、ー、とこの時っていうか今日ずっとやってもらいたいことで大事なことが何かやったらメモ残してくださいお これ出てくんこれが役に立つことをちょい確認しながらやるので最終的には取ってよかったメモみたいな気持ちになってるのででどういう時に残すかっていうと作業変わったとか違う作業始めたとか何かで詰まったとかエラーだったとか思ったところに行かないとかみたいな時にはちょいちょいメモを残してくださいでやり方を今から っもしますので皆さん一緒にやっていってくださいいいですねでメンターの人は作らないのでビギナーの人の画面を見て私が今からこうやるんですけどもそれと同じように進んでるかとか詰まってないかとか見てあげてくださいまずいいですいいですかここまで、o、okay. はい、まず GitHub に 異臭を作りますでリターンのアカウントがない人はいます大丈夫ですかもうセットアップされてますですか今はだから、えっと、ビギナーさんだけだよね、アカウントがいるのは。はい、はいはいですかいいですか、まず後でベンチャーアカウントいるんですけども、はいはいはい、まず、えーと、GitHub の OSS ゲートっていうオーガニゼーションのワークショップっていうリポジトリに 移動してくださいでビギナーの人が移動できるようにメンターの人はフォローしてあげてくださいいいですかまずこのワークショップこの前でください行けました行けたら手挙げてください OK はい OK はいじゃあ行きますよで次にこの右側のとこにね、えっと、1周ずつ1周ずつ1周ずつ お、ヒューズ。お、か。マジか。ね、ないかな。えっ、と、イシューズを開いてください。で、イシューズでニューイシューしてください。 するとえっ、ー、となんかテンプレートがあらかじめなんか埋まった状態の収入力画面も出るはずです出てますか出てますテンプレートまだ開けてないはい出ると上の方にタイトルはこうしてくださいっていうのが書いてるはずです。 <laughs> タイトルこうしてくださいっていうの書いてます のタイトルをコピーします。で、ドルとカッコで組められたとこあるじゃないですか。ここは自分で評価します。いいですか。ロケーションはどこですか。大阪です。で、今日は何イラは何ですか。2017です。で、マンスは2です。A は25です。カウント名は私は敬語言なので敬語言です。出ました。 決めてなかったら、えー、とそれできるすね、でにしよう。できるにします。はい、展開できない人いますバグってます皆さんの大丈夫ですか、はい、で、タイトルは今ったら作成でいいいいですタイトルこう ぱテンプレートの中にすごいいいこと書いてるんですけども今日は読みません。ちょうどこうなんかいい感じにできてるわけででやり方とかはここに書いてるんですけども、えっと、今実際にどうやるかっていうの見せるので読まなくても分かるはずですなのでこのあ、えっと、これはその名前でこれがであプロダクトの名前いきましたかで 奇襲を作った後はメンターの人は一襲にコメントしてください今度一緒作るいいですか今見てたビギナーの人の一周にコメントしてください <laughs> いいですかーの人が右側の人が今作った一緒にコメントしますなんでコメントするかって何も変えなくていいですはい変えなくていい中身そのままでいいタイトルだけつけたらそのまま作成でいいそのままにしちゃった、はい でなんでコメントするかっていうと後で誰か分かるようにするためです。あ前の人誰だっけなっていう時にあこの人が落ちれるようにするためだけそれだけですあのなんか名札つけるとかみたいなそういう案あっといろいろあったんですけどもそれだと終わった後誰だっけみたいなのを思い出せないので記録に残すことにしました。 かはいでまずこれここまでいったんですね <coughs> ね抜けてない人います大丈夫ですかいや <laughs> もの次動かします <coughs> 動かすっていうのはどういうことかっていうとえっ、ー、とユーザー視点で動かします <coughs> あの今開発参加するぞって言ったら開発者はじゃあどうするかみたいな気持ちになるかもしれないですけど そんなことはしなくていいです普通のユーザーとして動かしますなのでどうするかっていうとドキュメント読んでいつもこう書いてると思うのでそれをやってでなんか使い方みたいなのあると思うのでそれやってあこういうふうに使うんだみたいなのを理解するとかそういうのをやるユーザーとしてって別に難しいことないよねいつも多分普段ユーザーとして使ってると思うのでそれを ちゃんと今日もユーザーとしてやるだけですただいつもと違うのは何かするごとにログをさっきの一緒にコメントとして残していくことです、はい、じゃあ実際にやってみせますのでどういう感じかっていうのを見てくださいでやるので一回あなんか 手を動かしたい気持ちはあると思うんですけども <laughs> その後ははかどらないのでまず一回こっちを見てくださいいいですねいいですかいいですか見て <laughs> で私はちょっとやんやとかさっき選ぶの忘れたのであのさっき出たジキ部っていうやつを私もやることにしますとでこれをユーザーとして使うっていうのを今からやるのはどうするかっていうのを見せますでジキルをじゃあユーザーとして使うのでまずジキルのホームページを探そう のサイトを探そうって思います。書きますとでどうやって探すかって、まあ、時給で検索するでそれも過去ですよ時給で出てますけど、ちゃんと書き込んでます。 <laughs> 追記追記とかしなくて一個ずつ新しくコメントでいいです、はい、検索するわけで振り覚ますとなんかこれは日本語でなんか違うような感じがするけども3つ目に見つけた3番目になったでえっ、とまず使いたいからインストール方法を調べよう ちゃんと読むんですけれども、すと。 たいな感じですわかりましたそのやりながらメモを残していくとはどういうことか、はい、こういうことをしていきますでその時のあのヒントですけれどもえっ、ー、とドキュメント読んでスムーズにいかないこととかあるかもしれませんでそういうのも残しておきますこういうふうなドキュメント探したけど見つからないでどういうふうに探したけど見つからなかったかも書いておく かネット通りやったけどえらいなったみたいなのあったらまいうの書いてくるでこういうのとかすごく後で聞いてくるんですよでどう聞いてくるかは後で楽しみなんですけれどもそういうのも書いてるからでメモするいなんですけれども今 URL 貼ったり何を参照したかとかどこを見つける何見つけたかみたいなのをコピーして書いていってますよねそういうのも欲しいってくださいなんか探した見つかった いったうまくいったできた場合とかだと足りないはずです何したかとかみたいなことも書いていってくださいいいですかこういうふうな感じでやっていきます OKOK、OK OK、はいで今日の中で大事なことは楽しんでいることですでうまく動かなくてなんかもやっとすることもあるかもしれないですけどもそれも楽しめる余裕を と、皆さんに思っていただきたいと思っておりますので、えーと、皆さん頑張ってくださいいいですかなんか気になることあれば聞いてください今からなければ GO ってなります